آخر مرة ما سبتك كتمت الشكوى ليه مش كان أحسن حسبتك وعرفت القصة دي لكن ما حسبتكيش وقلت لك مفيش كأنك يا حبيبتي